السلام علیکم welcome to V O B S C S امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمارا جو ایگزام ہے وہ کیمپس میں ہوں گے یا لاسٹ سیمسٹر میں ہوتے ہیں آن لائن ایپلیکیوز ہوں گے ٹھیک ہے تو جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نائنٹی پرسینٹ چانسیز یہی ہیں کہ اس بار جو ہے ایگزام جو ہے وہ نہ ہو اور اس کے بدلے میں آن لائن کر دوں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ابھی ٹائم ہے صرف آخری دن رہ گیا وہ بھی آج کا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کورسز جو ہیں وہ مشکل رکھیں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی نہ لگے ہاسپٹل میں چیک کریں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے مڈ ٹرم ایگزام جو ہے وہ آپ کا جون نائنٹین ہے یعنی نائنٹین جون دو ہزار اکیس کو آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہے اور اگر آپ ابھی کی بات کریں تو ابھی چل رہا ہے اپریل مئی جون یعنی مشکل سے ایک مہینہ ہے اور آپ کو جو معلوم ہے کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن لگنا اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے چانسز زیادہ ہی ہیں کہ آپ کے جو مڈ ٹرم ہے وہ آپ کا آن لائن ہی ہو لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کہ on the spot might possible ہے کہ جون میں آپ کے ایگزام سینٹر میں ہو جائیں لیکن چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہی ہیں ایک رسک ہے اس میں لیکن چانسز جو ہیں وہ نائنٹی پرسینٹ زیادہ ہی ہیں کیونکہ کچھ آپ کے سامنے تو اس میں میرے خیال سے بہترین آپشن یہی ہے کہ آپ لوگ ابھی کورسز سلیکشن میں جا کے ابھی آپ کے پاس ایک دن موجود ہے کہ آپ جا کے یہاں پہ مشکل کورسز اٹھا لیں تو میں نے بھی ابھی یہی کیا کہ کورسز سلیکشن کی جو آخری ڈیٹ ہے تو میں نے بھی سارے جا کے یہاں مشکل اٹھا لیے ہیں تاکہ یہی کہ جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں دو میتھ کے ہیں ویسے تو مارٹ سمیسٹر میں ایک لیتا ہوں میتھ کا لیکن یہ میں دو سلیکٹ کر رہا ہوں میتھ کا تو یہی وجہ ہے کہ تاکہ آسانی ہو جائے گی مڈ ٹرم میں ایسے آن لائن کورس دینے پڑیں گے ٹھیک ہے اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی چھ سے سات کورسز جتنے زیادہ کورسز ہو اٹھا سکتا اٹھائیں کیونکہ مائٹ بھی مائٹ بھی یہ ہے کہ یہ آخری چانس ہو اس کے بعد آن لائن مڈ ٹرم کو نہ ہو آن لائن آپ کا مڈ ٹرم کو نہ ہو کیونکہ دو مرتبہ یہ ہو چکا ہے میرے خیال سے لاسٹ دو سیمسٹر میں تو آن لائن ہوا ہے ٹھیک ہے تو سمجھ لیں آپ کے پاس یہ آخری چانس ہے تو اچھا موقع ہے کہ چانسز زیادہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اینڈ ٹائم پہ کیا پتہ ہے کہ آپ کا ایک سینٹر میں ہو جائے لیکن آپ خود دیکھیں کہ ابھی جس طریقے سے حالات ہیں تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس میں چانسز زیادہ یہی ہے کہ نائنٹی پرسینٹ جو ہے آپ کے آن لائن کوئزی ہوں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اینڈ کافی اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ وہ مشکل کورس نہیں اٹھا رہے ایزی کورسز اٹھا رہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ مشکل کورسز اٹھائیں کورس آپشن ہے آپ اتنے اٹھائیں اگر کسی کو چار کا آپشن ہے تو چار اٹھائے اگر کسی کو چھ کا آپشن ہے چھ اٹھائیں یعنی کہ جتنی اس کے پاس زیادہ کی لمٹ ہے وہ اتنی زیادہ اٹھائے تو اس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی ٹھیک ہے تو ویڈیو بین کا مسئلہ آ کے آپ لوگوں کو گائڈ کیا جائے کہ آپ لوگوں نے کون سے کورسز سلیکٹ کرنے ہیں اس کنڈیشن میں ٹھیک ہے کہ آپ کے ایگزام سینٹر میں ہوں گے یا نہیں تو آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ کے آس پاس کیمپس میں کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ کمانڈ کے نہیں ہے آن لائن کلاسز کے زیادہ ہیں تو پھر آپ مشکل کو سلیکٹ کر لیں تو یہی بہترین آپشن ہے ورنہ پھر آپ کی مرضی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں تو اس سے شیئر کیجیے اللہ حافظ